Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, de manera immediata, i si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes. Así comienza la Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i esta setmana vos hem portat a una convidada en molt de trellat. Molt bé, Daniela, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I com bé has dit, no? el teu nom és Daniela, treballes com a idol, que és una cosa que anem a analitzar properament, i el teu nom artístic és Nia. Sí. Molt bé. Parlem un poc d'esta aventura que comença amb Union Wave, que és una empresa d'entreteniment dedicada a això dels idols. De fet, podríem començar explicant què és exactament una idol. que tienen muchas horas de, de, de entrenamiento físic, vocal, eh, clases de, de ball, tenen d'idioma, d'instrument, tenen que ser un exemple, però un bon, bon exemple, i això sí, una idea. Has parlat d'una cosa que n'hi haurà gent que pot ser no estarà molt familiaritzada, que és això del K-pop què és exactament el K-pop i quina diferència té amb el pop eh, valencià o de qualsevol altre lloc d'Europa? Es que a enviar el vídeo para el concurs, vaig veure les audicions per la, per la Unió Web. I pues, vaig enviar el mateix vídeo. I la cosa més graciosa és que el concurs que fem a Madrid el vaig passar perquè les audicions per la Unió Web sí lo el vaig passar. I després de, vaig tindre que esperar fecha el día 31 de March que era cuando el resultado decisió perquè una de les preguntes que té el l'equip és que té que ser tot perfecte, té que estar tot amb molta claritat, sobretot els valls. Mm, I vaig arribar a París, que era on es feia la competició, i sis dies després era quan dien els resultats i pues, es passaren i Has parlat no, d'aquest primer, no sé si càsting, concurs a Madrid. Nosaltres tenim entès no, que la teva afició, diguem, més de, de joventut i infantesa era l'atletisme i era fer esport. Quan, quan vas a Madrid al, al càsting ja portaves temps escoltant K-pop o simplement te llançares a l'aventura perquè creies que era interessant o com està el tema? arkadaş giderek si कोशिश करो सब कुछ थोड़ा és, और कोशिश इसमें sin de aguantar porque cuando ya hayas son moltíssimes hores i acabes, acabes exhausta i, i és difícil perquè clar, no, jo estic a les hores des de l'octubre no està així, entonces jo quan arribo a casa tinc que cuidar sempre els meus pares i això, però hi ha dies que estic tan cansat que sols puc fregar-me Com és la teva relació amb les teves companyes? Perquè, clar, estàs en, en Corea, és un país nou, fins on sabem, tu Corea, fluid com a mínim no el parles ni, ni de lluny, i, i com és viure... No sé si és com l'Acadèmia d'Operació Triunfo, no sé si esteu en una residència, com és viure allà? es un país, pues en cada mexicana. Pero son dos muy, muy, muy simpáticos, muy, como ya he dicho, muy educados, muy tranquilos, tenemos mucha paciencia. Y hemos de actualmente lo que podemos encargar que los colegas de esos hombres, que son los comediantes de hombres, estén ya muy unidos. Y claro, no están juntos, pero sí que. Eh, eh, en un futuro. publicacions les peculiaritats que té el tipus, que el grup sempre li junt eh, eh, en alguns coses clarament. I, i això, són, són molt educades i això, la tutela investiga molt perfecte Val, tornem al, al càsting aquell. Tu enviaràs un vídeo que estava gravat per a un concurs de Madrid, eh, passes una fase i després és el concurs final, que són 10 persones, això és en París, final, com influyen en una actuació adecuada y una aeróbica. Y de esos dos chiquetes selecciona a dos que eran los que van a ser las dos europees de nuestro de d'equip. I ahir, diguem, coincideixes també amb la teva companya italiana i sou vosaltres dos les que passeu a la final, que és el, el grup. Exacte. Val, perfecte. Llavors, continuem diguem que la particularitat d'Union Wave és que el seu objectiu és fer grups de K-pop, diguem que serien com mixtos, en el sentit de que si sou cinc persones, teniu dos companyes coreanes, una companya que és de Hong Kong i després dos d'Europa. Sí. Com, com naix aquesta filosofia? puestos, pero siempre son els països sempre són asiàtics, llegant a hagut algun altre intento de, probar algo diferente. Y supongo que es per això perquè volen que, que es ja que és una que ara està molt, molt conegut, eh, se globalitza més. repetir este estilo també comenci i evolucioni. Te vaig a llegir així algunes frases que es poden llegir per internet, com per exemple Leave Keep up for Asians Only, thanks, i altres mostres de haterisme que ha hagut a la xarxa. Com heu rebut este feedback, sobretot d'esta gent més purista que només que vol que el K-pop siga fet per coreans o com a molt per asiàtics? es y para demostrar a la gente que no solo es la gente que, asiática puede ser tipo, ya que es un estilo de música no es es rap o con jazz. Es considerar que el jazz es solo pero la gente que, ha comenzado a cantar ese estilo estilo de música. El eh, el tiempo no es solo esperar sin paciencia. El que pasa es que es un estilo de música que es difícil de, de, de batallar, que el idioma que se, va, que se canta es coreano y es un idioma que no es fácil, es un idioma que es muy difícil. Y por eso es más fácil para pues, la gente asiática pronunciarlo y como antes el K-pop es por la gente volen la perfecció, entonces és més difícil a la gente extranjera. I per això la gente està acostumada a, a algunes barris de gent asiàtica. Jo la meva única experiència en llengües asiàtiques és el xinès i te puc, eh, te, te puc confirmar que els coreans parlen xinès molt millor que els, que els occidentals que l'estudien. Com bé has dit, no? en Corea es busca la perfecció, ¿Comportes el coreano y estás prending clases de coreano, Mateisha? Sí, sí. Después de estar en el tercer horas de clase, sí, sí. Las clases, ahorita que en el que tengo son muy buenos y la academia es bastante buena. Es decir, Se aprende muchísimo y además a, de que tots els professors que tenim de camp de varis i cosas de moltes son són, coreà, són de nacionalitat coreana y todo el que nos importa es coreano. Entonces es muy difícil para nosotros a nosaltres eh, pasa en el idioma eh, y es més fàcil per a nosaltres aprendre Parlem de la teva transició a, a la societat coreana. Com estàs vivint el, el pas en aquesta societat? que és totalment diferent a Espanya, no havia És un món diferent a a és que sé com explicar-ho, però no que La gent és, la que és molt bona, molt educada. L'urgència eh, volen les coses en el moment, les fan les coses en el moment. Eh, no sé com explicar-ho, simplement és com, com si vivís un patró ja està, és, és molt reclamada actualment i és una cosa... En qüestió d'idiomes, com és la societat coreana? És oberta a altres idiomes? Només parlen coreà? sí que saben quins idiomes, per exemple, una, una companya meva que parla set idiomes, i sí que, sí, o sigui, a, els estrangers són molt, molt, molt, molt coberts i estan traten molt bé i tot. Amb la qüestió actual del coronavirus, has vist algunes mesures sanitàries fora d'allò habitual o s'està vivint en, en tranquil·litat i normalitat? quando és turquesa de Xinxerta, o sigui, així ho tenim prou controlat, per dir-ho manera. En molt... que segueixen molt les regles, totes les persones van amb molta precaució i, i està prou bé. Perfecte. Anem a fer un passet cap arrere, tornem al moment en què, en què fitxes per Union Wave. La primera pregunta, i estem demanant una primícia, ja, ja té nom el grup o encara no? Bé, ens quedarem en les ganes, no anem a, a trencar estos plans de mantenir el secretisme. Com bé has dit, el K-pop demana perfecció absoluta, n'hi ha gent que es porta tota la vida estudiant per a ser un ídol. En el teu cas has dut com tres anys estudiant, no? ordenanța clasei economică bază que considerăm cum los prendem sincerim va ser fa tres anys enrere, de manera que les altres classes que havia tingut no les compti mai, però és a eh, les, les, les classes de grans cicles de tres anys molt més en sèrio que les que, que, les que portava anys enrere. Centrant-se en la teua posició en esta formació, tu vas a ser, mm, com a cantant, entenc que la cantant principal, no? La líder no eres tu, però sí que eres la veu principal de, de la formació. és que cauen que gent que s'ho pot fer, però tot el món balla i canta eh, més més o menys el mateix. El que passa que si tu eres, per exemple, cantant principal, sí que potser pues, tindrem més línies per a cantar, però cantar, cantar, tot i les meves una altra de les particularitats del K-pop és que es canta en coreà però sempre s'afegeixen alguna frase, normalment en anglès, que és una característica que també es veia en el J-pop, en el japonès sento la vocal principal, podrem escoltar frases en valencià i en castellà o...? Segur que els teus fans valencians estan esperant i delitosos de que pugues soltar alguna frase. Estem, estem segurs que, que alguna, alguna cançó ho permetrà. A banda de lead vocal, també seràs la visual. Això implica que tu tindràs una preeminència a l'hora de, la, de la imatge del grup? porque es que si la cor es considerada, eh, que pot, ai, no sé com explicar-ho, eh, potser si a, a vegades sí que el... eh, un grup de equipo se presenta a algú, és a dir, considera, bueno, soc no sé què, les coses, Com hem dit, eh, te portes ben totes les dues companyes, però en quina tens més feeling? També vam coincidir, no?, en aquella final de París. Exacte. Molt bé, perfecte. Parlem ara un poc del futur de la formació, perquè com, com estem escoltant esteu treballant molt dur per a, per a començar. Ja teniu data per al primer concert? com se solen a fer, però que no perfecte no, no se'n mereix Ara mateix, quantes cançons teniu preparades ja? Cançons preparades? Sí. diguem que entreneu en cançons d'altres grups, no? No sé si BTS eh, o alguna altra de les formacions més famoses en aquest moment. En les descripcions del grup n'hi ha una paraula que s'ha repetit, crec que també en aquell directe d'Instagram que fèreu fa uns dies ho comentàreu, que el vostre concepte anava a ser powerful, no? que, com a que la característica del grup anava a ser la potència. Podries desenvolupar un poc aquesta idea? Sí, eh, femení ni ahora, consiguieron dos estils. El eh, un estil que es molt, molt del grup del que no sé com explicar-ho, molt molt, molt y i un que el que, que el de una chica pues, que, que, eh, Estem parlant de dones empoderades, en definitiva. efectivament delicats som tots i totes, o sigui que en aquest sentit no, no és un concepte pejoratiu, però estem parlant d'empoderar i de ser un grup enèrgic. A nivell musical, com sonareu? Més com BTS, més com altres formacions? O... Llavors, com que ara estem en la fase de preparació del grup, suposa que és pronte per a donar dates per a que vos puguem escoltar així en València, però més o menys quan, qual calcules tu que podrem escoltar una cançó del nou grup? Perfecte. Llavors tindrem que esperar un poquet, però vaja, com que avui en dia estem connectats per, per les xarxes, eh, una volta debuteu en Corea es considera debutareu així. Molt bé, Daniela, eh, moltíssimes gràcies per, la, per haver respost a la crida del programa. Jo crec que hem après molt sobre aquesta nova experiència teua en la que te desitgem molta sort i també sobre el K-pop, que és una, una realitat que jo no coneixia massa. I res més, moltíssimes gràcies i una abraçada ben forta des de València cap a Seul, eh, suposa que estàs.